The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन आज बात करेंगे चाय के बारे में जी हाँ आपके घर में बनने वाली चाय उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान है कितनी पीनी चाहिए कितनी नहीं पीनी चाहिए इसकी एक्चुअली में बीमारियों में भी बहुत बेनिफिशियल है आपके ब्लड प्रेशर हार्ट और इवन पार्किंसंस डिजीज़ बोन्स के लिए और कैंसर के लिए भी ये फ़ायदेमंद है तो आज का वीडियो जान के आपको खुशी होगी लेकिन इसके कई सारी चीज़ों में फ़ायदे नहीं भी है और कुछ नुकसान भी है तो इसको समझना आपको ज़रूरी है तो कृपया इस वीडियो को देखिए चाय सभी पीते हैं काली चाय काली चाय जो है वो बेसिकली चाय का एक प्लांट होता है जिसका नाम है कैमेलिया सेनेंसिस सो ये जो है इसकी जो उम्र हो जाने हो जाती है उसकी पत्तियों की या उसके उसके स्टेम की तो उससे दवाइयाँ भी बनती हैं चाय भी बनती हैं ग्रीन टी जो है फ्रेश लीव से बनती हैं इसी पौधे के जो जिसके अंदर थोड़ी बहुत अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी की पत्तियाँ जो है वो एज्ड हो जाती हैं तो ब्लैक टी हो जाती है तो यही फ़र्क है ब्लैक टी और ग्रीन टी में और ग्रीन <clears throat> टी के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी है मेरा ब्लैक टी जो है <clears throat> ये ज़्यादातर मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने की मदद करती है आप इसे पढ़ाई से पहले लेते हैं learning memory information processing skills आपकी अलर्टनेस एक स्टिमुलेंट है और कुछ कंडीशंस में आपके हेडेक में भी ये फ़र्क पहुंचाती है लो ब्लड प्रेशर में हाई करती है हाई ब्लड प्रेशर को भी मदद करती है और कई बार ये दिमाग की बीमारियां जैसे पार्किंसन डिजीज़ में भी मदद करती हैं ऑल बहुत सारा ट्रीटमेंट जैसे काम नहीं है मदद वाला काम है ब्लैक टी को ठंडे यानी हॉट बेवरेज और कोल्ड बेवरेज के हिसाब से भी लिया जाता है अब सवाल पैदा होता है कि ये किस चीज़ में इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रूवन इफेक्टिवनेस है इसका मेंटल अलर्टनेस है चाय पीने के बाद अलर्ट हो जाते हैं रात को भी जब आप चाय पीते हैं तो चार छः घंटे तक कैफीन का असर आपके शरीर में होता है नींद भी अच्छे से नहीं आती है और आप पढ़ाई कर पाते हैं या जो भी आप करते हैं वो काम कर पाते हैं लोग इसको एक्सरसाइज करने से पहले भी कैफीन लेते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज में अपना अलर्टनेस बढ़ा के अच्छे से एक्सरसाइज करें आपकी इंक्रीज बेसिकली कैफीन में आप में एक एक स्टिमुलेंट है अटेंशन इम्प्रूव करता है और स्लीप में स्लीप को गिराएगा तो शाम को रात को अगर लेते हैं तो नींद का प्रॉब्लम हो सकता है सो so, चार से छः घंटे तक उसमें से आपका इफेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा रात को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ना लें अब दूसरी चीज है किस किस चीज़ में मैंने कहा ब्लड प्रेशर जी हाँ लो ब्लड प्रेशर के केस में जब आप ऐसी चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है लो ब्लड प्रेशर में तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए घर पे चाय पी सकते हैं नमक शक्कर का घोल ले सकते हैं ऐसी चीज़ें ले सकते हैं हार्ट अटैक वाले केसेस में जो लोग रेगुलरली चाय पीते हैं उनमें देखा गया है कि उनको भी कुछ रिस्क कम हो जाता है हार्ट अटैक का उसका कोई एज सच बहुत ज़्यादा भयंकर इफेक्ट नहीं है हल्का सा इफेक्ट है तो चाय पीने वालों का हार्ट रेट थोड़ा तेज़ चलता है हार्ट थोड़ा तेज़ हो जाता है रेगुलरली चाय पीते हैं रेगुलरली चाय पीते हैं तो एक तरीके से जो लोग इनएक्टिव हैं उनकी हार्ट रेट थोड़ी तेज़ हो जाती है जो एक्टिव है उनके लिए उनकी एफ उनकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाती है एक्सरसाइज केपेबिलिटी बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है सो इनडायरेक्ट इफेक्ट है कोई डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट का इफेक्ट नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का ब्रिटल हो जाना वीक हो जाना कमज़ोर हो जाना इसमें देखा गया है जो लोग चाय कम पीते हैं उनसे कंपेयर करने पर ये अर्ली रिसर्च है बहुत गहरा रिसर्च नहीं है जो लोग चाय कम पीते हैं और जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं उनमें जो ज़्यादा पीते हैं उनकी बोन्स थोड़ी स्ट्रॉगर देखी गई हैं ये रिसर्च में देखा गया है तो चाय ज़्यादा पीने से आपको हिप फ्रैक्चर का बुढ़ापे में हिप फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाएगा तो चाय पिया करो भाई बहुत ज़रूरी है फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर होता है बहुत बहुत कॉमन चीज़ है जो फीमेल्स रेगुलरली चाय पीती हैं रेगुलर चाहे ब्लैक टी चाहे ग्रीन टी उनके केस में it appears to have low risk of developing ovarian cancer compare to people who don't drink और रेयरली ड्रिंक टी कारण नहीं पता अगेन बट यस चाय के अंदर कुछ ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं तो that is one possible reason Parkinson disease यानी कि ब्रेन की ऐसी बीमारी जिसमें कि इंसान को झटके आते हैं और उस केस में भी uh, चाय पीने वाले जो हैं वो uh, आप अगर रेगुलरली चाय पीते हैं तो it reduce the risk risk of Parkinson's among those peoples जो लोग पीते हैं ठीक है तो चाय पीना आपके लिए हेल्पफुल है उसी तरह से स्मोकिंग आपके लिए बहुत अनहेल्पफुल है जो स्मोकिंग करते हैं वो उल्टा जाएगा याद रखिए एक पर्टिकुलर फैक्टर काम अकेला नहीं करता मल्टीपल फैक्टर्स हैं सो तो so, एक अच्छी चीज़ और दस बुरी चीज़ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला so it's like that so और दूसरी इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं इसमें पॉसिबली अब ये चीज़ें जो मैंने बताई इसमें अर्ली रिसर्च में प्रूवन बेनिफिट्स uh, देखे गए हैं अब अब पॉसिबल बेनिफिट्स इसके bladder cancer breast cancer colon cancer rectal cancers में भी पॉसिबल बेनिफिट्स इसके आ सकते हैं और डायबिटीज़ में भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं अर्ली रिसर्च में देखा गया है it can improve it can improve little bit of blood sugar levels but बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और तो कैंसर में फ़र्क पड़ेगा किसी भी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के cancer lung stomach oesophageal cancer में फ़र्क पड़ सकता है और हार्ट डिजीज में फ़र्क पड़ सकता है एथ्रोस्कलोरोसिस वाले केसेस में भी देखा गया है कि अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो रेगुलर चाय पीते हैं ज़्यादा मतलब दो से तीन चाय से ज़्यादा नहीं और तो आपका एथ्रोस्कलोरोसिस का रिस्क भी थोड़ा कम होता है दांत में केरीज का रिस्क जो है वो भी कम रहता है ब्लैक ट्री जो है अगर कोई कई लोग रिंस करते हैं गरारे करते हैं काली चाय से तो वो प्रिवेंट कर सकता है केरीज दांत की प्रॉब्लम्स डायरिया में आप वाटरी स्टूल्स में ब्लैक टी लेने से डायरिया जो है वो कम हो सकते हैं डायरिया और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी कम होने के चांसेस हैं मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है सो so, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है किडनी स्टोन्स में जो लोग चाय पीते हैं उनके स्टोन बनने के रिस्क कम हो सकते हैं बिकॉज एक तरीके से डायोरेटिक भी होता है चाय सो so, चाय भी डायूरेसिस पानी ज़्यादा पेशाब ज़्यादा आएगा तो ऐसे किडनी किडनी का कैंसर प्रोस्टेट का कैंसर पेनक्रियाज का कैंसर भी कम कर सकता है मोटापे को भी थोड़ा बहुत कम कर सकता है अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है मगर एक बहुत छोटा फैक्टर है एक फैक्टर की बात कर रहे हैं राइट सो <clears throat> जैसे कि खाने में नमक डालें और साथ में चाट मसाला डालें तो नमक नमकीनपन खाने का बढ़ सकता है तो वैसे ही ये है कि एक अच्छी चीज़ के बाद में अगर आप अपने डाइट में चाय भी डाल दें अपने हेल्थ में डाइट चाय भी डालें तो एक आपका हेल्थ का बेनिफिट और बढ़ सकता है सो so, एक छोटा इफेक्ट है आपका स्ट्रेस में भी फायदा देगा हेडेक में फायदा देगा आपको लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके सेफ्टी लेवल्स भी हो सकते हैं सो so, चाय जो होती है उसके अंदर चार से दो से चार परसेंट कैफीन होता है दो से चार परसेंट जो आपकी थिंकिंग अलर्टनेस और इवन आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा सकता है जैसे मैंने बताया डायोरेसिस होता है उससे और कैन एक्चुअली रिड्यूस थोड़ा ब्रेन के सिम्टम्स को बेटर करता है so it also has anti और उसी वजह से ये आपके हार्ट के लिए ब्लड वेसल्स के लिए आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद देखा गया है मगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप चाय पियेंगे कितना पाँच कप से ज़्यादा अगर पाँच कप से ज़्यादा पियेंगे तो ये पॉसिबली आपके लिए अनसेफ हो सकता है सो इतनी ज़्यादा नहीं पिए दो चार बहुत है कप चाय और कॉफ़ी और से आधी बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कॉफ़ी जो होती है उसमें कैफीन की मात्रा चाय से डबल होती है सो so, अगर बहुत ज़्यादा पियेंगे तो आपको अगेन उसमें उल्टा हेडेक बढ़ सकता है नर्वसनेस हो सकती है जिडरीनेस हो सकती है उल्टा डायरिया गैस प्रॉब्लम खट्टे डकार irritability headaches tremors heartbeat बढ़ जाना हार्ट बर्न बढ़ जाना डिजीनेस कान में ईयर में अजीब साउंड आना ऐसी चीज़ें आ सकती है तो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स नहीं लेना होता है तो drinking a very very very high amount of black tea containing more than ten grams of caffeine is very very possibly unsafe ये भी आपको गैस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा सो so, ये बहुत ज़्यादा ना लें नॉर्मली ये चाय सभी के लिए सेफ होती है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर एनजाइटी वाले पेशेंट्स या किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो वो लोग ज़्यादा ना लें चाय की चाय और एनजाइटी वाले पेशेंट्स अपने धड़कन जो है बढ़ सकती है उनकी तो वो भी ध्यान रखें <clears throat> इसके अलावा जैसे मैंने आपको कुछ दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन इसका बढ़ जाता है दारू के साथ इसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा अगर आप दारू पीते हैं तो दारू जो है इसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और और आपको इसका इफेक्टिव इसका जो स्टिमुलेंट फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिट्रीनेस और ये नो और वैसे ही अगर ईस्ट्रोजन जैसी कोई दवाई लेते हैं तो oestrogen reduce how how quickly और बॉडी ब्रेक डाउन कैफीन्स और उसके वजह से उसके साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं एक तरीके से डोसेज बढ़ जाएगा मान लीजिए सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ जाएगा ये मान लीजिए तो डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आप इसको अवॉइड करें और ब्लड क्लॉटिंग की मेडिसिन ले रहे हैं तो चाय कम रखें ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कोई भी स्टिमुलेंट मेडिसिन इसके साथ डबल इफेक्ट करके स्टिमुलेट करेगी डायोरेटिक दवाई लेते हैं तो चाय कॉफी जो है डायोरेसिस अपने आप बढ़ाएगी तो पानी ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगेन वाटर ज़्यादा निकलेगा तो इस प्रकार की दवाइयाँ अल्कोहल के साथ या सिडेटिव्स के साथ चीज़ें ना लें उल्टा इफेक्ट आ जाएगा right so this is important birth control pills जो होती हैं वो भी आपके अल्कोहल के जैसा उसको birth control reduces the body's ability to break down caffeine वो भी आपके कैफीन के का जो इफेक्ट है बढ़ा देगा बर्थ कंट्रोल अल्कोहल ईस्ट्रोजन ऐसी कुछ uh, चीज़ें साथ में ना लें और बहुत सारे जो जो हर्बल हर्ब्स आते हैं जैसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे बिटर ऑरेंज हो गया कुछ और स्टिमुलेटिंग चीज़ें जितनी भी होती हैं राइट वो चीज़ें आप इसके साथ जोड़ देंगे तो स्टिमुलेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली सेफ डोज कम हो जाएगा साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे so this is more important और इसके अलावा फूड के साथ अगर आप इसको दूध डालते हैं तो दूध जो है उसके जो एसिडिटी वाले फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा कम कर सकता है मिल्क टी जो होती है वो उसके हार्ट बेनिफिट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं हार्ट के अंदर तो ब्लैक टी ज़्यादा इफेक्टिव है हार्ट के लिए ये ध्यान में रखें और मिल्क माइट भी and might bind with the oxidants in the tea इस वजह से वो एब्जॉर्ब होने से रोक देता है उसको ये बोला गया है मगर इसका कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है तो कितना डोसेज लेना चाहिए आपको बेसिकली कैफीन का कैफीन आप चालीस से एक मिलीग्राम तक आप uh, ले सकते हैं पूरे दिन में यानी कि <clears throat> पूरे दिन में आप इतनी कैफ़ीन ले सकते हैं सो मेंटल अलर्टनेस के लिए एक से तीन कप ब्लैक टी या मिल्क टी आपके लिए काफ़ी है उसमें आपको तीस से सौ ग्राम एक कप में तीस चालीस मिलीग्राम आपको कैफीन मिलेगा और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बेटर रहता है एक कप चाय बहुत है कैंसर अवॉइड करने के लिए दो कप चाय बहुत है तो एक कप मिनिमम चाय ज़रूर पिया करो चाय चाय चाय अलग अलग प्रकार की चाय ट्राई करते रहिए चाय वे इतने सारे बेनिफिट्स हैं साइड इफेक्ट मैं बता चुका हूँ so I hope this video gives you some information. Please share this video with your friends and family. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.